саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы 16 алтыншы параграф ә, ньютонның үшінші заңы деген тақырыпты қарастыратын боламыз өткен сабақтың жалғасы иә өткен сабақты екінші заңын қарастырған болатынбыз қазір біз үшінші заңын қарастырамыз өткен сабақ сендерге түсінікті болды ма ә, егер сендерге түсінікті болған болса өз пікірлерін қалдырып иә түсінікті болды немесе түсінікті болмады деген секілді өз пікірлерін қалдырсаңдар өйткені ол өте маңызды кеттік олай болса <clears throat> бүгінгі негіз сабағымызға арқау болатын күтілетін нәтижеміз осы бір ньютон үшін саң деп отқанымыз не ол қандай есептерді қалай қолданамыз деген сұрақтарға жауап беретін боламыз олай болса ньютон үшін саң деп отқанымыз не денелердің өзара әрекеттесу заңы немесе мына жерде формуласы f бір тең минус f екі яғни әрқашан әрекетке тең және қарсы әрекет болады былай айтқан кезде э, біз кітап тілімен керемет түрде айтуға болады да қаншама нелер айтуға болады ал енді біз оны жалпақ тілмен түсіндірейікші мүмкіндік барынша күнделікті өмірден бір мысал келтірейік мысалы э, қарапайым қолымызды дуалға ұратын болсақ қолымыз ауырып қалады иә ал енді қарайық осы кезде сен дуалға жай ғана қолыңды тигізсең ауырмайды неге өйткені сен оған жай күш әсер еттің саған ол да дуал қарсы жай ғана күш әсер етті да ал қат тұрған кезде саған дәл сол өзің қандай күш әсер етсең саған қарсы күш әсер етті болды иә бұл ньютонның үшінші заңы яғни сен бір денеге қандай күш әсер етсең саған дәл сондай қарсы күш әсер етеді бұл не болады дейді ньютон үшінші дейді яғни не жағынан күштер жағынан тең бірақ бағыттары бойынша қарама қарсы яғни модульдер жағынан тең дейміз ал бағыттары бойынша қарама қарсы модуль дегеніміз не модуль деп жатқанымыз мысалы мынаны неге аламыз модульге аламыз сол кезде не істейді минус таңба шықпайды да яғни бағыттары бойынша қарама қарсы дегені бұл мына теріс таңба дегені ғой түсіндіре алдық па яғни міне қарайық денелердің модулі бойынша тең және бағыттары бойынша қарама қарсы күштермен өзара әрекеттеседі яғни бұл осы біздің ньютонның үшінші заңы деп қарастырамыз да ары қарай кеттік енді ньютон үшінші заңы мына жерде тағы бір немен ә, барынша көрсетуге тырыстық там ә, не істейміз мына модульге алған кезде модульге алған кезде не істейді мына жақтан минус таңба шықпайды минус таңба деген қарсы деген мағынаны білдіреді окей солай түсінеміз ары қарай кеттік енді мысалы бізде осы үшінші заңын былай қарастырамыз міне бірінші болып күштер бағыттас болса екі күште бір жаққа қарай бағыттайтын болса міне бір бағытта бағытталатын болса күштер жалпы күш тапқан кезде қосамыз иә бұл естеріңде ал енді қарама қарсы бағытта күштер әсер ететін болса мына жерде f2 мына f1 қайсы күш үлкен болса сол күшті азайтамыз жалпы күш тапқан кезде иә түсіндіре алдық қой бұл күштердің бағыттарына байланысты ал енді мына бір тұжырымға ә, зер салайық яғни ньютон үшінші заңын тәжірибе ретінде жасап көрейік дедік яғни тұрақты магниттердің өзара әрекеттесу күштеріне тең мысалы мына жерде мынаны тартып қойып, қойып жібереміз мына тартым не пұр не ғой пружин иә серпімділік күші сол кезде жіберген кезде не істейміз мынау ә, міне қарайық қозғалыс келеді бір біріне тигеннен кейін қайтадан дәл осындай орындық орынға қайтадан оралады да яғни бұл ә, бірдей күш әсер етті деген сөз түсіндіре алдық қой ә, немесе мына жерде дәл солай денелердің өзара әрекеттесу күштерін бейнелеу яғни қарайтын болсақ мына жердегі күшіміз ракета шығып кету үшін мына күшті жеңу керек та центрге тартқыш күшті жеңу керек мына жердің несіне өсіне шығу үшін яғни ол деген сөз дәл осындай осы жердің ауырлық күшіне әсер ететіндей күшпен әсер етсе ол не істейді жоғары қарай шығып кете алады да яғни осыны бірден бір мысал ретінде көрсете аламыз ньютонның үшінші заңы ретінде ал енді осыған байланысты мына бір кейбір есептер ұсындық мына бірінші есебіміз бірінші деп шығарамыз яғни автокөлікке әсер ететін тең әрекетті күштің шамасын есептеңіз иә ә, одан кейін барып келесі екінші есеп бұл жерде де дәл осылай бұл ә, күштердің әсерінен нәтижесі яғни қалай болатындығын қарастырамыз одан кейін үшінші есеп үшінші есеп міне қараймыз үшінші есепте мына жерде көрсетілген барлық денелердің нелері күштері қарастырылған және осы денелердің күштеріне арқылы біз нені табамыз үдеуін табамыз әрқайсысының үдеуін табу керек үдеуін үш үдеуін табамыз деген сөз окей ары қарай кеттік және төртінші есеп и бесінші есеп осы есептерді шығарамыз бізге жолдаймыз түсінбеген есептер болса комментарий ретінде қалдырамыз иә бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша